regocíjense en la esperanza del reino, regocíjense en la esperanza, aguanten bajo tribulación, Romano 12, 12. Estudio de la atalaya del 15 de diciembre, párrafo 1. El Dios feliz. Qué bien describe esa palabra a Jehová. ¿Por qué? Porque todas sus obras causan gran felicidad. Dado que Jehová es la fuente de todo lo que es bueno y causa felicidad, toda su criatura inteligente pueden derivar felicidad de asociarse con él. Fue apropiado que el apóstol Pablo exhortara a los cristianos a apreciar el gozo, privilegio que tienen de conocer a Jehová Dios, estar agradecido por todas sus maravillosas dádivas de la creación y regocijarse por las bondades amorosas que Él les muestra. Pablo escribió, siempre regocíjense en el Señor. Una vez más diré, regocíjense. Filipenses 4.4, Salmo 104.31. Párrafo 2. ¿Están los cristianos haciendo caso de esa exhortación de Pablo? Claro que sí. Los hermanos espirituales de Jesucristo se regocijan por la gloriosa esperanza que Dios ha puesto ante ellos. Sí, saben que participarán en el cumplimiento de la gran esperanza que se ha dado en cuanto al futuro de la humanidad, tanto lo vivo como de los muertos, cuando sirvan con Cristo en su gobierno celestial del reino. Imagínense cuánto se regocijarán con sus privilegios de coheredero mientras sirven como reyes y sacerdotes. Qué felices se sentirán mientras ayuden a la humanidad fiel a alcanzar la perfección y participen en guiar la restauración del paraíso a nuestra tierra. En realidad, todos los siervos de Dios tienen la base de una esperanza de la vida eterna que Dios, que no puede mentir, prometió antes de tiempo de larga duración. Tito 1.2 en vista de esta magnífica esperanza, el apóstol Pablo anima a todos los cristianos, regocíjense en la esperanza. Romano 12:12. 12. El gozo verdadero, cualidad del corazón, es un tema. Párrafo 3. Regocijarse significa sentir y expresar gozo. No significa estar en un estado constante de euforia o agitación jubilosa los verbos que corresponden a la palabra hebrea y griegas que se usan en la Biblia para gozo, júbilo y regocijo, expresan tanto la sensación interna como la manifestación externa del gozo. Se anima a los cristianos a continuar regocijándose, a regocijarse siempre. Segunda Corintios 13, 11 y luego Primera Tesalonicenses 5, 16. Párrafo 4. Pero, ¿cómo puede uno regocijarse siempre? Esto es posible porque el gozo verdadero es una cualidad del corazón, una profunda cualidad interna, espiritual. Es uno de los frutos del Espíritu de Dios que Pablo menciona precisamente después del amor. Por ser cualidad interna, no depende de la externo, ni siquiera de nuestros hermanos, pero sí depende del Espíritu Santo de Dios. Y se deriva de esa profunda satisfacción interior, de saber que uno tiene la verdad, la esperanza del reino y que uno hace lo que agrada a Jehová. Por lo tanto, el gozo no es simplemente un rasgo de la personalidad con el cual nacemos. Es parte de la nueva personalidad, el conjunto de cualidades que distinguió a Jesucristo. Párrafo 4, párrafo 5. Aunque el gozo es una cualidad del corazón, sin embargo puede manifestarse internamente de vez en cuando, externamente de vez en cuando ¿Cuáles son esas manifestaciones eternas de gozo que hay a veces? Pudieran variar desde serenidad facial hasta un verdadero salto de gozo. Entonces, significa esto que las personas que no hablan mucho o que no están siempre sonrientes no tienen gozo? No. El gozo verdadero no se manifiesta en charlas carcajadas, sonrisas, ni muecas constante Las circunstancias hacen que el gozo se manifieste de varias maneras. Lo que no hace de trato agradable en el salón del reino no es solo el gozo, sino más bien nuestro cariño fraternal y amor. Párrafo 6. El aspecto constante del gozo es su permanencia dentro de nosotros como rasgo sincero de la nueva personalidad del cristiano. Esto es lo que hace posible que nos regocijemos siempre. Por supuesto, puede que a veces algo nos moleste o que nos encaremos con circunstancias desagradables, pero todavía podemos tener gozo en el corazón. Algunos cristianos primitivos eran esclavos y tenían amos difíciles de complacer. ¿Podían aquellos cristianos experimentar regocijo siempre? Sí, por su esperanza del reino y por el gozo que llevaban en el corazón. Párrafo 7. Inmediatamente después que el apóstol Pablo dijo, regocíjense en la esperanza, añadió, aguanten bajo tribulación. Jesús también habló de experimentar gozo mientras se está en tribulación, cuando dijo en Mateo 5, 11 y 12, felices son ustedes cuando lo vituperen y lo persigan. Regocíjense y salten de gozo puesto que grande es su galardón en los cielos. El regocijarse y saltar de gozo mencionado, ahí no tiene que ser manifestaciones eternas, literales. Se trata principalmente de la profunda manifestación interior que se siente al agradar a Jehová y Jesucristo cuando uno se, se mantiene firme en medio de pruebas. Hechos 5:41. En realidad, el gozo es lo que nos ayuda a aguantar mientras experimentamos tribulación. En esto Jesús dio el mejor ejemplo. Las escrituras nos dicen, por el gozo que fue puesto delante de él, aguantó un madero de tormento. Otro tema, regocíjense en la esperanza a pesar de dificultades para 8. El ser un siervo de Jehová no libra a, no libra a uno de dificultades. Puede que surjan dificultades de familia o económica, que se le deteriore la salud a uno o que mueran personas a quienes amamos. Aunque esas circunstancias pudieran apesadumbrarnos, no nos quitan la base que tenemos para regocijarnos en la esperanza del reino, el gozo interno que llevamos en el corazón. Párrafo 9. Por ejemplo, considera el caso de, de Abraham. La vida no siempre le fue placentera. Hubo dificultades en su familia. Su concubina Agar y su esposa Sara no se llevaron bien reñían. Ismael se burló de Isaac y lo persiguió. Por último, Sara, la amada esposa de Abraham, murió. A pesar de esas dificultades, Abraham se regocijó por la esperanza de la descendencia relacionada con el reino. La descendencia de Abraham, mediante la cual se bendecirían todas las familias de la tierra con gozo de la tierra, con gozo en el corazón, perseveró en servir a Jehová por 100 años después de salir de Ur, la ciudad donde vivía. Por eso de él se ha escrito, esperaba la ciudad que tiene fundamento verdadero, cuyo edificador y hacedor es Dios. Por la fe de Abraham en el reino mesiánico venidero, el Señor Jesús cuando ya había sido designado por Dios para ser rey, pudo decir, Abraham se regocijó mucho por la expectativa de ver mi día, y lo vio y se regocijó. Párrafo 10. Como seres humanos imperfectos, nosotros también tenemos que luchar contra nuestra carne pecaminosa. Y esta lucha por hacer lo correcto puede ser muy angustiosa. Sin embargo, la pelea contra nuestras debilidades no significa que no tenemos esperanza. Pablo, a quien este, a quien este conflicto causó de dicha, dijo, ¿quién me librará del cuerpo que está padeciendo esta muerte? Gracias a Dios mediante Jesucristo nuestro Señor se nos rescata mediante Jesucristo y el rescate que Él proveyó. Párrafo 11. El sacrificio de rescate de Cristo compensa por el que no podamos pelear como quisiéramos a perfección. Podemos regocijarnos por este rescate porque nos permite tener una conciencia limpia y hace posible el que se nos perdonen los pecados. Pablo dice que la sangre del Cristo tiene poder para limpiarnos de obras muertas, la conciencia. Por consiguiente, la conciencia de los cristianos no tiene que estar agobiada con sentimiento de culpa y condenación. Esto, junto con la esperanza que tenemos, constituye un fuerte incentivo hacia gozosa felicidad a reflexionar sobre nuestra esperanza, todos recibiremos ánimo para lograr éxito en nuestra lucha. Otro tema, tengamos muy presente nuestra esperanza. Párrafo Es importante que tanto el reto que ha sido ungido con espíritu como las otras ovejas mantengan presente su esperanza de la salvación, que la lleven puesta como un yelmo protector. Los cristianos ungidos pueden reflexionar sobre el maravilloso privilegio de alcanzar inmortalidad en el cielo, tener acceso a Jehová Dios y disfrutar de asociarse personalmente con Jesucristo glorificado los apóstoles y los demás de los 144 mil que fueron íntegros en el transcurso de los siglos, qué, qué descriptible riqueza de compañía. Párrafo 3. ¿Qué opinan los pocos ungidos que todavía quedan en la tierra respecto a su esperanza del reino? Esto puede reunirse en la palabra de, Frank, de F.W. Frank, presidente de la Sociedad Westover, quien se bautizó en el 1913. Nuestra esperanza es segura y se cumplirá por completo en el caso de todos y cada uno de los 144 mil miembros del rebaño pequeño, a un grado que sobrepasará hasta lo que nos hemos imaginado. Lo del reto que estábamos vivos para el año 1914, cuando todos esperábamos ir al cielo, no hemos perdido nuestro sentido del valor de esa esperanza. En vez de eso, estamos tan convencidos de ella como siempre lo hemos estado y la apreciamos más aún mientras más tiempo tenemos que esperarla. Es algo que vale la pena esperar, aunque requeriría un millón de años. Tengo nuestra esperanza en más alta estima que nunca antes. Y jamás quiero perder el aprecio que le tengo. La esperanza del rebaño pequeño también asegura que la expectación de la gran muchedumbre de las otras ovejas se cumplirá sin posibilidad alguna de que falle, más allá de lo más prometedor que nos imaginemos. Por eso seguimos firmes hasta este mismo momento y nos, y nos mantendremos firmes hasta que Dios, de hecho, haya demostrado que es fiel a sus preciosas y grandiosísimas promesas. Párrafo 14. Otro subtema. Regocíjense ahora en la esperanza del paraíso. Esa manifestación de fe jubilosa imbuye de magníficas razones para regocijarse a los de la gran muchedumbre de las otras ovejas. Estos deben tener presente la esperanza de sobrevivir al Almagedón. Sí, anhelar ver al reino de Dios, vindicar la soberanía universal de Jehová Dios y santificar su glorioso nombre mediante traer la gran tribulación que limpiará a la tierra de inicuos, aquello cuyo Dios ha sido el diablo. Qué gozo será sobrevivir a esa gran tribulación. Párrafo 15. Respecto a la gran muchedumbre, Revelación 7:17 dice, el Cordero lo pastoreará y lo guiará a fuente de agua de vida. Y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Y aunque esta profecía se está cumpliendo en sentido espiritual ahora, los sobrevivientes del Almagedón la verán cumplirse literalmente. ¿Cómo? Pues bien, ¿qué hizo Jesús cuando estuvo en la tierra? Sanó a mancos, hizo que cojo anduvieran, abrió los oídos de sordo y los ojos de ciego y curó la lepra, la parálisis y toda suerte de dolencia y toda suerte de mal. No es eso lo que necesitan hoy los cristianos. La gran muchedumbre pasará al nuevo mundo con las incapacidades y males que le ha causado el viejo mundo. ¿Qué esperamos que hagan en cuanto a esto el Cordero? Las necesidades de los sobrevivientes del Almagedón serán muy diferentes de las necesidades de los que serán resucitados. Los resucitados probablemente vuelvan a ser creados con cuerpos completos, sanos y saludables, aunque todavía no tendrán la perfección humana por el milagro de la resurrección. Parece que después no necesitarán que se les corrija mediante el milagro de la curación, y capacidades que haya tenido antes. Por otro lado, debido a su experiencia singular de ser sobreviviente del Almagedón, muchos de la gran muchedumbre necesitarán y recibirán reparación milagrosa. Evidentemente, uno de los objetivos principales de las curaciones de Jesús fue pintar para el estímulo de la gran muchedumbre, la gozosa perspectiva de no solo sobrevivir, sino también de ser sanado después. Párrafo 16. Es lógico creer que esa curación milagrosa tendrá lugar entre los sobrevivientes del Almagedón relativamente poco tiempo después del Almagedón y mucho antes de empezar la resurrección. Entonces la gente desechará sus anteojos, batones, muletas, silla de ruedas, dentaduras, potizas, audífonos y cosas por el estilo. ¡Qué causa de regocijo! ¡Qué bien concuerda esta restauración temprana que efectuará Jesús con el papel de los sobrevivientes del Almagedón como el fundamento de la nueva tierra. Las enfermedades que ocasionan incapacidades serán eliminadas para que esos sobrevivientes puedan progresar con ánimo, con la vista fija en la maravillosa actividad del milenio, que se extiende ante ellos sin rezagarse debido a las aflicciones que quizá le haya infligido el viejo mundo. Y durante todo el milenio se regocijarán en la esperanza de alcanzar la plenitud misma de la vida humana perfecta para el fin de esos mil años. Párrafo 17. Si usted tiene esa esperanza, reflexione también sobre el gozo de participar en restaurar el paraíso en la tierra. Indudablemente, los sobrevivientes del Almagedón ayudarán a limpiar la tierra y así proporcionarán lugares placenteros donde se hayan de resucitar a los muertos. Puede que los funerales sean reemplazados por secciones de bienvenida para los que se han levantado en la resurrección, entre ellos nuestros propios seres queridos que han muerto. Y piense en el compañerismo enriquecedor de hombres y mujeres fieles de siglo pasado. ¿Con quién en particular quiere usted hablar? ¿Con Abel, Eno, Noé, Job?